What's up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. Ako ay pupunta sa Molo Church and the uh, Molo Mansion and uh, I think it's River Esplanade. So see you later. Sakay ako dito. Molo. molo na chip molo balwarte so then di pala ako Hindi pala molo balwarte sa sakyan to. dapat jeep na Villa at Revelo Saan mababait ang tao dito sa Iloilo? Kaya sa mall, na ba? Tapa. Parang mga jeep nila dito kakaiba oh. mga ganyan malalapat So sa Molo Mansion siguro muna ako. Dito lang kasi mahirap mag-jeep kasi ang bibili at wala masyadong traffic. Parang walang traffic. So palaging mahangin sa labas ang peg mo pagbaba mo ng jeep. Tinan mo, gulo na naman ang buhok ko. Sa Molo Mansion muna ako kasi baka masarado na mag-aalas. Kala ko malayo palalakarin ko. So ito lang, ito na pala siya. Katapat lang. Tapat lang mismo ng molo church. Nasa gilid lang pala ako kanina ng Molo Church. This is the Molo Mansion. Ayan. Ito na siya. So, ayan ang Molo Mansion. Bawal mag-video sa loob. At, pero nagpa-picture na, nagpicture-picture na ako doon. Nag-pictorial na ako. Pero, bawal lang mag-video sa loob pag mamayari ng SM may kultura sa loob parang kultura boutique shop na lang yung mga paninda sa loob pero maganda siya so dito naman tayo sa mall Chart ako ay tatawid sana hindi ako masagasama napandaan nun dun all church as well. So may mass. That's it for the Molo Church and the Molo Mansion. sana um, ganda pa yung maabutan ko sa ano <laughs> sa river esplanade o yung Iloilo esplanade kasi magdidilim na eh it's almost 6pm may the medical city dito ah, ito esplanade 2 meron pa talagang esplanade 1 so doon tayo sa 1 ano ah. esplanade 2 baka mas maganda sa Esplanade 1 sa doon tayo go go lang ng go love love love ang linis ng ilog nila oh medyo mahaba yung lakaran pero nakikita ko na yung IM Iloilo iba pa yan I love Iloilo yata so let's check Setting sa cellphone mo? Sa cellphone, sa camera mo. O, diba? Itong lugar na to is ano, very healthy place for the people of Iloilo. <laughs> ano yan? Parang jogging area. Jogging, mga exercise, ganyan. Saya lang. At mabango ang hangin kahit tabing ilog. pag ano, sumakay sa ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Esplanade driver. Pedal boat. Kano yung pedal boat? 85 person, sir. 85 pesos per person. Kahit isa ka lang. <laughs> ah, at two. Minimum Ilang oras yun? Um, 30 minutes, sir. 30 minutes. Dito-dito lang yan, no? Walang kasa. Kam dalawa lang talaga, kunyari. Oo. Walang nag Depende kung magpapasama kayo sa Pag may kasama, magkano ba? Depende na lang, sir. Ah, bibigyan na lang. Ah. Depende na lang. Sige, thank you. Ganap mo na ako nakasama. kasama. Yun lang. <laughs> Sige, sorry. So itong lugar na to is para sa ano mga mahilig mag-exercise. Yan, mga nagja-jogging, tapos pedal, boat, and ano pa ba? Basta bawal yung rollerblades, something bawal ang food. Bawal mag-smoke. Yan, dami nag-ano dito, nagja-jogging. Yan, tapos merong mini mall sa likod parang mga district mall sa Cavite mga Yal Mall Bain Inom Paikot to eh Ayun no Pwede ka umikot doon Pag ganon Jogging ulit Pabalik Ikutin mo yung ano, river Yan Wow. Um, so ito na yung end ng isang buong daan ng Esplanade. Uh, I think hindi ko na iikutin kasi paikot yan eh <laughs> hanggang, hanggang doon sa river. So uwi na ako. Hello everyone! <laughs> Dito ako ngayon sa uh, Iloilo Provincial Capital. Ayan. Diyan nag-office yung governor. And ang laki-laki niya. At yung katabi Museo Iloilo. Ayan. yan? Government ang nagponde dyan, ang nagpoponde dyan sa Museo Iloilo. Sabi, ano yan eh? Pinagawa ng provincial government. So, ayan. This is the Iloilo Sports Complex. Complex. <laughs> Iloilo Sports Complex, yeah? What? Ang laki din. laki. Ay, maunlad talaga ang Iloilo. Kudos sa mga namamahala ng ano, ng Iloilo mula noon at ngayon. This is the track field. This is the pool. Wow! Ang laki. Ang laki nito. It's my pool. Diba? Okay. Dito naman tayo sa kabilang side. Yung, uh, ayun, ako ko dito eh. Parang, hindi ko alam kung anong nilalaro dyan sa kabilang Ayan. Ayan mga nagba-basketball yung dalawang court nila dito stig opa meron dito sa kabila tapos meron dito sa kabila stig so I think that's it for this trip and overall masaya at masarap dito magbakasyon sa Iloilo. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much love. Peace out.